gmail.com Un día un múrico e unha lebre estaban eh, discutindo por ver quen corría máis. A lebre decía, non, non, eu corro máis. E o rizo estaba replicando que non, que el corría máis. Entón a lebre dixo, pois vamos facer unha carreira. E cando a lebre chegou ali, o grizo foi a casa a súa dona a contarlle todo. E o que quiso facer a Uriza foi meterse nun buraco na montaña para facer que a lebre perdera del segurito co, co, coa lebre e dixo, veña, vamos empezar a carreira. Empezas ti antes, lebre, que eu teño ventaxa. A lebre botou a correr como unha tola, monta arriba. E cando chegou arriba, pichou así. E quedou ali e dixo, ves, venga, oriz. Esta vez gañachesme. E, e a lebre dixo que querían outra carreira, e así unha, dúas, tres, catro veces, e nunca gañaba hasta que espichou no char. E dixo a lebre, Hoxe non me engañaxe, pero outro día seguro que sí, dixo Ourizo. Por máis que intentes, ningún día vou, vou perder. Sempre gañareche como hoxe.